Il faut continuer à monter en plus, vous prenez pour un con. Putain, ça va merde hein. Attention les gars, c'est lourd. Aujourd'hui on est à Saint-Malo et euh, Shuka a comme projet bah, de faire euh, Cork au Manpower. Et là on a trouvé un spot euh, qui pourrait grave l'aider où il peut faire des preps dans le sable. Du coup on va pouvoir euh, faire des préparations pour voir si le saut est faisable. Donc là on a à peu près, euh, on a compté un peu la, taille du manpower et il est en train de se préparer là-haut. Ça glisse un petit peu mais en vrai c'est bon, ça va En vrai c'est fou, il va clairement le lancer, je trouve ça fou. Bah, en vrai ça a été, ça a été. J'ai pas forcé et j'étais juste devant la ligne. Mais c'est sûr ça passe, c'est sûr à 100 un tout petit peu après la ligne. En ça fait En fait, on a fait une ligne dans le sable euh, pour voir à peu près où est euh, l'arrivée du saut. Et là, il l'a clairement fait. <laughs> du coup, ça, ça, envisage des sacrés trucs. Pour mon dernier essai, je vais essayer de, pousser à fond parce qu'en gros, là, il y a, y a, la longueur du, pan, manpower, mais pas la hauteur. Du coup, en soi, si je fais la longueur, c'est sûr à 100% ça passe. c'était bien sa mère. Hein. Vraiment, quand j'ai atterri, j'étais en mode là, c'est carré. T'en penses quoi là de ce qu'il est en train de faire Bah, c'est un fou. Hein. Enfin, franchement, il n'y a, que, lui qui est capable de faire ça. Hein. C'est. S'envoyer. En fait, ce qui est horrible, c'est que il y a une prise d'élan et il s'envoie sur un pied en tournant. Donc, il perd le repère du truc il sait pas où il est et d'un coup il rouvre et il est dessus. Enfin, alors c'est fou, Manpower en plus c'est fou. Parce que le truc est mythique et tout, enfin ça monte à la tête. Mais il a l'air serein et il s'entraîne pas mal pour ça, donc euh, mm. let's go. Ouais, c'est clairement ça le plus important, c'est de vous montrer qu'il ne lance pas à l'arrache et qu'il y a vraiment beaucoup d'entraînement derrière. Et s'il le sent pas, il va pas le faire, ça c'est sûr. Je l'ai fumé <laughs> Oh, je suis large Oh, Oh, je suis large fort ouais, c'est bon. bon, ça passe. Bon, ma prochaine étape, euh, Manpower, on va aller voir ça samedi. Là on est jeudi, donc euh, il va se reposer demain et bah ça va partir. Ces essais, ils étaient plus que bons. Du coup moi j'y crois, franchement Shukai. là, quand il dit quelque chose il le fait à chaque fois, donc il euh, on peut que le croire. Hein. Il est déter de ouf. <laughs> Faut pas qu'il dise trop de choses, j'ai peur. Hein. <laughs> Euh, aujourd'hui on est à Evry avec notre pote Shukai. On est venu avec le van, on a mis des palettes sur le van etc. pour préparer un setup de malade. Parce que je sais pas si vous savez mais devant le van power sur l'élan, il y a une petite marche donc on se dit qu'on va faire un truc bien plat pour faire un départ le plus parfait possible pour qu'il se jette et qu'il défonce le manpower en Cork. C'est parti Là donc on est sur le spot d'Evry donc qui est mythique. C'est très dur de se chauffer parce qu'il fait super froid comme dans le projet Native Land. Il faisait super froid, on a mis longtemps à se chauffer mais c'est pas grave on va quand même lancer des grosses dingueries. C'est là, je vois ça, mais je me ferme euh, ouais, en vrai, euh... ouais, c'est chaud. Ouais, d'ici je comprends, ouais, mais quand même. Hein. Ah, ça rigole pas du tout là. Hein. Là, il y a Shukai qui monte euh, voir euh, le toit de la réception pour voir si, c'est si les cailloux sont bien mis, tout ça. Je vais aller voir avec lui, avec les tracés, faut je le rattrape. C'est sûr. Ils sont venir là c'est sûr, 100 000%, c'est sûr. Là-bas. Boum. Là, avec Shukai, on tasse la recette Après, on n'aura plus qu'à monter la palette et normalement, ça part là. Il sent vraiment bien. Et ça va être fou ce qui va se passer là. Et là, yes Allez. <laughs> Let's go. On donne la force là. Allez. Là les gars ils ont euh, construit euh, cette euh, magnifique palette ils ont mis du bois et elle est hyper lourde. On va devoir la trimballer là-haut. Ça va être euh, compliqué. Oh, la porter, Mais en vrai, c'est pour la bonne cause. Ça va être stylé vraiment. Bon, bah là c'est terrible les gars. Ce qui se passe, en fait, on, était, euh, on est arrivé sur le Manpower et euh, bah, pour que Shukai il lance son cork. Le problème en fait c'est qu'on a commencé à monter etc, on a monté des palettes et le problème c'est qu'il y a des mecs de cité en bas euh, je pense, je crois, c'est le patron du PMU. Et en fait, euh, les mecs, ils ont dit Ouais, non, vous descendez, on va vous péter la gueule et tout. Genre, euh, je vais appeler mes potes de la cité, on va venir, on va tous vous défoncer. Arrêtez de faire vos trucs là. Ici, c'est pas le jeu pour. C'est pas parce que Yamakasi ça a été inventé ici, vous allez faire ici. Si vous vous avez un accident ici, nous, ça nous nuit toute notre journée ici. On fait comment On voit avec vous le chiffre d'affaires, comment il va baisser 60 000 euros, vous êtes pas payé Il se passera rien. Hein, rien du tout. C'est toi qui le sais, comment tu vas sauter, comment tu vas tomber, comment tu vas te ramasser. Ouais, ah ouais entraîner. Même les grands footballeurs qui s'entraînent, ils se tous les jours. Vous n'allez pas vous niquer. Eh, vous continuez à monter en plus, vous prenez pour un con. Je vais appeler les petits, vous allez sortir. Allez nous on est là, on est là juste pour faire le saut et le mec il est là, il commence à nous taper sa meilleure embrouille. Donc là on attend un peu, on attend que les esprits se, euh, se reposent et puis après euh, on va monter ça et euh, mais Shuka, il va y aller parce que euh, là, il le sent beaucoup trop bien. Ça fait une semaine qu'il y pense. Il n'arrête pas d'y penser. Faut y aller un moment. On peut monter euh, de l'autre côté du bâtiment. C'est un peu loin. C'est un petit parcours si tu veux. Euh, et les palettes, c'est au moins prendre la petite, la grande, bah, la laisser au premier étage. On Donc faire tout le chemin inverse, descendre les escaliers, récupérer la palette discrètement, faire un vogue jump en mode ninja, rentrer chez On va tester ça j'ai y quoi Allô Ouais, le truc en gros, c'est que, avec Yuka, on est monté. On est monté devant les deux là, les deux combats de tout à l'heure. Ouais. Et ils ont rien dit, tu vois, ils ont juste euh, regardé mal, du coup, on est monté. Et la petite, elle nous a vu monter là, elle fait, eh machin, ils sont là-haut et tout. Après, les gars, quand ils sont montés, la pile tout ça, genre, ils ont cru entendre euh, des gars monter dans les marches et dire, ils sont là, ils sont là, du coup, ça. En vrai. mec, euh, on revient demain, c'est dimanche, le PMU, le PMU il sera fermé, euh, ils seront plus là. Hein. Il, veut tellement le faire maintenant. On y va. Hein. Okay. On monte. On y va. En gros, la palette qui est en bas là, ils vont la prendre, on va essayer de la monter. À 4 là Appelle-les, appelle Jérémy. Là, il a Mathieu et Romain. Et ils vont y aller cash. C'est vraiment... <laughs> Qu'est-ce qu'on fait pas pour un sou, putain oh, Putain, ça va merde C'est vraiment, mais... Ils savent nous faire chier. On doit négocier avec quelqu'un pour faire le saut maintenant, c'est incroyable. Tu penses qu'il va réussir ou pas Inch'Allah. Inch'Allah, ils réussissent. Ils sont en train de négocier avec la petite. Il faut un marché pour monter la palette, mais c'est incroyable. On arrive à un niveau, c'est terrible c'est une galère. La bête euh, passe pas ici, la planche et tout. Du coup, on que je la démonter, la monte en haut et la remonter. C'est une galère. Là, euh, je me sens prêt. Faut juste, euh, j'ai un peu de la ligne parce qu'il y a du monde en bas qui fait que crier. Ah, il est chaud Nabil <laughs> Il est On a réussi. J'espère qu'en bas ils vont pas nous faire chier parce qu'on a galéré. Mais là c'est bon, on a monté la planche, les deux palettes. Il n'y a plus qu'à côté sur Shukai Alors en fait on met des palettes parce que le départ du saut il est vraiment hardcore. Genre il y a une marche hyper grande et hyper fine. Et du coup, bah, pour faire le cork, euh, en soi, c'est peut-être pas impossible, mais c'est vraiment prendre des très très gros risques. Faut remonter la planche pile à fleur de la crotère Et du coup, euh, en fait, euh, là, c'est bancal notre affaire. Je vais vous montrer. Et quand tu fais un cork manpower, t'as envie que ce soit pas bancal. Du coup, on va essayer de gérer ça. Euh, grosse, grosse, grosse pression, vraiment. Là, je crois que je me rends pas assez compte, mais bah, je vais faire un Power, quoi. <laughs> C'est un truc de ouf. Mais je pense là, ça va partir fort. Hein. là c'est aujourd'hui ou jamais. Fort. Tout le monde est en place, tout le monde a son plan soit à l'iPhone, au réflexe ou encore au drone. Je te sens tellement bien, je sens que je vais réussir. Voilà. C'est ça qui est ouf. C'est ça qui est je le sens. 3, 2, 1. Allez, Shukai Ouais, il a fait. Et allez Allez, 3, 2, 1 J'en tremble. je tremble alors que c'est pas moi qui ai fait le saut. C'est incroyable. Oh le monstre Il l'a éclaté. Power c'est incroyable. C'est une première mondiale. Ce mec, il est incroyable. Allez, vous abonner à Shukai, vraiment, c'est une machine ce mec. Il était sur l'argent en plus, vraiment. Le corps qu'il l'a comme s'il marchait. mec Je m'en rends même pas compte là. C'était comment en l'air C'était incroyable C'était incroyable Oh là là là là Mec, t'es un putain de malade hein. C'est quoi la prochaine étape là pas... Va falloir en trouver Les... gars, j'étais tellement bien j'y viens tu te rends compte là de ce que tu viens de faire Je me rends pas du tout C'est incroyable en vrai. J'ai tremblé mec, t'imagines même pas. T'es trop chaud mec, je, t'aime. T'es un monstre. Waouh. Yes. Franchement, j'ai pas les mots mais merci à la Wizzy la dernière. Jamais sans j'aurais pu le faire. Vraiment. Incroyable mec, on t'aime. j'ai failli avoir une, j'ai failli avoir une larme, hein, je suis C'est Non mais c'est fou, c'est c'est C'est bizarre. Hein, pour le moment, j'ai l'impression que c'est normal. C'était pas gagné, hein, franchement, parce qu'avec les palettes et tout, on en a chié. Mais putain, il a réussi quoi, il l'a fait. En vrai, on a du mal à s'en remettre. C'est un animal. Hein. <laughs> Putain, c'est un truc de fou. Il avait dit Corkman Power et tout. On, était là, waouh, mec, c'est chaud, il y a la marche. Au final, il la graille. Et pour lui faire honneur, je vais faire une petite détente. 3, 2, 1, let's go, baby! Yeah! <laughs> yeah. Oh, tu l'as éclaté! Hein. Oh, non, ça va le drop Ouais, ouais, franchement, ça, ça